sin embargo, de los materiales mm, deducimos, sobre todo en la época de Madrid inferior, de que la utilización de esa cueva ha sido con fines para actividades de tipo cultural o ritual claramente, porque no aparecen prácticamente elementos, los normales, de industria lítica, de sigles, de, industria ósea, de, restos de, animales comidos son escasísimos y sin embargo eh, los elementos especiales, vamos a decir, que aparecen, como estos colgantes, y no solamente los colgantes, lápices de ocre desgastados, facetados, de haberse pintado, algunos de los colgantes tienen restos de esa pintura de cuando se pinta. es decir, que hay mm, elementos mm, de sobra para ver de qué cueva se ha utilizado en momentos determinados, completamente en la inferior, para actividades de tipo cultural los peces son salmón, trucha. Bueno, esto es otra pieza de las excepcionales que aparecen en la cueva, que es un bastón de mando con doble perforación, eh, que apareció en el, vestíbulo, de una época mm, algo posterior a la, de los colgantes, a la, inferior. Esto un medio final, o sea, una época poco posterior. Bueno, esto es un poco la síntesis de los colgantes que aparecen, de los 29 colgantes agrupados. Aquí tenéis, se ve el puntero, ¿no? Sí. Aquí tenéis los tres que aparecen, esto es la entrada, aquí aparecen estos tres, este aparece roto por el bloque que os decía, estos son tres dientes de cabra, de con doble eh, perforación, con incisiones decorados, con líneas grabadas, dos de ellos con marcas de ocre, de haberse pintado, este, que es una piedra que han elegido con forma de canino atrofiado de ciervo, que es un colgante muy típico y que lo han reproducido en este caso eh, recogiendo una piedra, este, que es el, más espectacular y que se corresponde con la forma de las Venus mm, paleolíticas centroeuropeas, eh, este que este es curioso porque este está roto, está decorado completamente, pero el trocito este pequeño de aquí abajo apareció aquí dentro, en el nivel este, o sea, este, este, aparece aquí y el trocito pequeño aparece aquí dentro. Y este es el collar este de 14 piezas que aparece aquí. Esta es la primera sala, este es el pasillo, la primera sala y luego por aquí vendría a la derecha la segunda sala, etcétera, que no están representadas. Y luego aparece aquí estos dos, aquí este otro, y estos tres que están rotos por la zona de la perforación y que aparecen, no sé si apartados o qué, pero en esa zona. Seguimos. Esta es la, pieza que os decía. Por cierto, que algunos de aquí estáis, sois de Deva. En, Deva, mm, esta, pieza, igual que el collar de 14 piezas, estuvo expuesto en Santemudo durante un año, un año y pico, creo. Ahora ya está, ya no está. Pero si vais a Deva, en, el centro de, interpretación que hay del, geoparque, parque del geoparque, que es información también turística, han hecho una reproducción perfecta de esta pieza y del, collar, también, collar. porque tenéis la ocasión de verlo al tamaño natural y muy bien representado, incluso las decoraciones si vais alguna vez para allá. Este es el collar, Y estas son algunas de las decoraciones sacadas así en los planos. Y no voy a entrar con ese tema, pero bueno, hay una, variedad, una esto enorme. de... Bueno, aquí tenéis un lápiz de ocre de estos, con los desgastes planos que utilizados característicos para, para pintarse. Saben varios, esta es una reposición que hizo Sergio Otero cuando publicamos eh, con Sonia San José, que está aquí en la sala, Rosa ha y yo, con, la Diputación El sobre los colgantes exclusivamente, hizo esta representación Sergio Otero eh, de, cómo apareció el collar, porque apareció así, o sea, como, dejado. Pensamos que quizá la caída de ese bloque que cae sobre uno de estos collares y sobre la propia carne de ese nivel puede ser a lo mejor la cosa de que, se abandone aquello y salga, salga, que seguramente o probablemente fuera una única persona, solo el chamán, etcétera, porque no hay restos suficientes para que hubiera de un grupo eh, normalizado de gente, un grupo... Esto es una pieza muy característica, el retoque sur 3, este retoque plano de aquí, esto es de época del 18 aproximadamente, 18.000, que aparece también un nivel está solamente detectado en algunas zonas y las demás no, porque no se ha seguido excavando en a, esa, a esa profundidad, a esa cota. Y este es el bifaz este de época muy antigua que, aparece en la galería noroeste y que, bueno, que nos da la, mm, alerta de que hay probablemente en algún lado eh, niveles muy antiguos. Y esto ya por último es la zona de las pinturas, son puntos líneas muy pequeñitas eh, rojos, los tenéis aquí, aquí, se concentran en una zona, hay, hay un punto, como sería, como indicando el arranque, un punto central rojo y luego otro al final. Estas líneas, o sea, estos puntos. Bueno, todo hay que decir que si no llegase por, por esos puntos rojos, que lógicamente una cueva con pinturas tiene su importancia. Yo le doy mucho más importancia a los colgantes que a la actividad esa cultural del posible chamán, eh, mucho más que a, los puntos. Pero mm, los puntos han sido los que han salvado la cueva de la destrucción. Porque nosotros defendimos ante el gobierno vasco de una manera clarísima de que esa cueva, antes de que aparecieran las pinturas, teniendo 29 colgantes y una actividad de tipo puntual, no se podía de ninguna manera eh, destruir. No se podía sacar eso, vaciar esa toda y llevarse en cajitas a Aranzadi o al depósito los colgantes y ese espacio eh, destruirlo. Nosotros solíamos decir, bueno, pues entonces eh, Garnica, ¿no? el día que los se ha secado, el día que se seque el árbol, pues hacemos casas de ella, no está el árbol. El espacio también tiene un valor, un espacio de este tipo, de estas características, tiene valor. Eso Gobierno Vasco decía que sí que lo entendía, pero que no. Pero que no valía. Entonces, el destino de la cueva era la destrucción. Que al final aparece, como dijo un periodista de no sé qué medio, que dijo que parece que el chamán eh, estaba poniendo elementos eh, sobre la mesa para, que, para salvar su, espacio, su cueva. Y bueno, mm, salvó la cueva, entre comillas, voy a decirlo de salvó, porque bueno, la cantera está ahí, es esta, la cueva está ahí, nosotros estamos aquí y la cantera sigue en activo. La cantera sigue explotándose. Eh, el decreto del gobierno vasco le da una protección de 50 metros 50 metros no sé los que no creo que seáis todos urbanitas, ¿no? que está en el monte saben que 50 metros son dos pasos. 50 eh, metros en el monte, sí, te una piscina olímpica, pero tú pones una piscina olímpica en el monte y eh, son dos arbolitos, o sea. Entonces, mm, eso es la protección que tiene, 50 metros. Eh, lo hemos peleado, eso ya ha salido a la prensa por aquí, a pasiva, lo hemos peleado. Y bueno, mm, teníamos el apoyo incondicional de todos los grupos menos uno, pero claro, no nos valía, porque gobernaba era el uno ese. entonces no, no podíamos nada, pero cuando, cuando el que gobernó fue el otro grupo que no era el uno, pues lo aumentó. Nosotros dijimos que eso era imposible, destruir esta ladera. Nosotros lo que planteamos es dejar esta ladera, que es el caparazón de este monte, si está ahí acabado. Esto, dejarlo. Y, bueno, eh, pues eh, el siguiente gobierno, sí, protegió 15 metros más, 65 metros. Bueno, pues seguimos con la, con la pelea y con la historia, pero llegó otra vez el primer gobierno, el anterior, y lo rebajó a 50. Ya estamos en 50. Bueno, aquí tenéis la cueva, y aquí tenéis la actividad de la cartera. Este es el decreto las diferentes líneas. Lo que protege esto es la cueva y esto es la línea a los 50 metros es esto. No voy a entrar en detalles.